उयो वाइफाई न त कति हाल्नु कस्तो मधुर आएको राति त छ नि ल गाइस माउन्ट बुलर जिलोङबाट माउन्ट बुलर फोर आवर चल पल दियो चल पल गाइज माउन्ट बुलर जाँदै होइन हामी चाहिँ अन द वे बिहानै उठेर पाँच बजी यहाँ हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ गुरुजी चाहिँ फेरि हिजो राति स्यान्टाराम लगाए जस्तो छ बिहानै उठेर निन्द्रा खराब गरेर अँध्यारो नै छ रहेछ बाहिर हामी चाहिँ ग्लोभ्स किन्न आएको छौँ यहाँ ग्लोभ्स किनेर हाम्रोतिर चाहिँ यता जुम्ला हुम्ला एउटा मान्छेले बिरामी मान्छे यसरी बोकेर ल्याउँछ यहाँ चाहिँ गाडीले बिरामी गाडी बोकेर गाडीले गाडी बोकेको होइन अब एक सय चौरानब्बे किलोमिटर दुई घन्टा चौतिस मिनट मसलाको बोट मसलाको के मसला मसलाको रुख हो नि त यो के मसला मसला यो बाटोको छेउछाउमा हुन्छ नि रुखहरू यो के मसला मसला भन्छ क्या नाम मसला हो खासमा यो उतापट्टि देखिरहेको चाहिँ यारा भ्याली हन्टर भ्याली उता न्यु क्यासलको न्यु साउथ वेल्सको हन्टर भ्याली जस्तै यो पनि यारा भ्याली यहाँ चाहिँ भिन्याडहरू होला होइन वाइनरीहरू हामी उतापट्टि गाई टन्न देख्न सक्छौँ बाटो एकदम सिधा छ हाम्रो गुरु गुरु सुरु सुरु जानुहुँदैछ हो त्यही बाटो जोडिने हो त्यो खाली रहेछ उताबाट अलिक धेरै ट्राफिक छ होला त्यही भएर यसले यता ड्राइभर त्यस्तो हो म्यापले खासै धोका दिँदैन यहाँ पनि राम्रो ठाउँ देखिरहेछौ छ आज मौसम चाहिँ अब त्यस्तो त्यस्तै छ घाम लागेको पनि छैन पानी परेको पनि छैन बादल लागेको छ तर यस्तै छ ल आफ्टर अल अब चाहिँ हामी यहाँ स्नो चेन्ज गाडीको टायरमा चेन लगाउनलाई यहाँ आएछौँ टायर हिँडेर अनि त्यसलाई लिएर फटाफट माथि जान्छौँ यहाँ एकदम चिसो छ यहाँ चाहिँ बुट हायर गर्ने गर्छ स्केट Back. अब यस्तै गाडीमा चेन लगाउने अहिले सिकाएको साथै And then you put that movement back so it's on the back side of the sidewall. Just so that the chain sits pretty evenly. Yeah. sits tighter, a bit better. Um, this cord here goes into the cutout, on this side, pull that tight, and then the hook holds tension on that. So as you drive along, it should settle into place a little bit, but make sure to pull over 20 meters down the road, 50 meters, after driving just a little bit, pop out, double check that's tight, oh. and the chains are all tension, everything's all wind up, just to make sure. Yeah. So, like, is there a like certain place from where we can? Um, yeah, there'll put be on this. There'll be bays to put it on. Yeah. Um, someone you might not need to fit it. Someone up there will tell you, or there'll be a big sign so saying. stop. Oh, okay. Yeah, yeah, yeah. Um, there's instructions and diagrams on the back of the box too for a refresher if you do need to fit them up. Oh, no, that's why I did the video, so I like. <laughs> You know, yeah, beautiful. <laughs> it's easy. Right. <laughs> easy for you. Putting it Folding it over to a figure eight or back on itself. So you just need only for the front one. Uh, only the front two tires. Yep, Oh, okay. that's it. And that's everything, guys. Okay. अब त्यसलाई फायर गर्ने अनि त्यसपछि गोइङ दिस वे यताबाट जाने ए, के आयो वेलकम टु माउन्ट पुलर ए यहाँ यहाँबाट एन्ट्री पास किन्ने रहेछ अँ पास हेऱ्यो नि अँ। यहाँबाट एन्ट्री पास किनेर मिल्दैन छ नि त माथि बन्द रहेछ क्लोज यस एउटा चाहिँ फाइनल्ली हिउँ पर्यो फुरुरु भेगैमा भने जस्तै अब त हिउँ पर्न सुरु भएछ यहाँबाट आमामा यो बाटो सफा गरेको रहेछ हिउँ है अब यहीँदेखि सुरु भएछ हामी चाहिँ कसरी जाने भाइ सोध्नु पर्दो रहेछ हामी चाहिँ मेन ठाउँमा कसरी जाने भन्नु खोजेको मेन ठाउँमा त उयो गर्ने होला नि हिँड्ने नै होला गाडी बस स्टप आउँदो रहेछ कि बस लागि भएछ कति ठिक छ ठिक छ You see the people? They won't let you, he doesn't want that. там вот такая. Where are we going? Yeah, we need to go to the salon. We need to find the end porch. Just somebody put it on that. Woo! Нати, иди с нами, с нами, нами, нами. छाउ होइन केपिपा हाम्रो सोलुको मोमो यस्तै बनाउनु पऱ्यो यहाँ चिस्के बोर्ड खेल्ने यसमा चढेर जाने अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ बुङ मजा आउँदो रहेछ हिँड खेल्नुलाई जुत्तामा यता माथि माथि यस्तो तातो तातो भइरहेछ त नि मान्छेले स्केट यो स्केट क्या यो उयो यहाँ छोड्दो रहेछ नि गरेर यो क्या यिनीहरूले यहीँ गरेर छोड्दो रहेछ क्या यतै छोडेर जाँदो रहेछ त्यो लगाएर एकछिन सिकौँ कसले के भन्छ होला र यहाँ माथि आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँदेखि अझै माथि जाने ठाउँ छ स्केट खेल्ने ठाउँ स्केट सिक्ने ठाउँ भित्र चिन्न पाइँदैन हिँड्दै उयो साइडबाट हेर्नु त पाइन्छ होला राम्रो ठाम दामी दामी दामी फिफ्टिन फिफ्टिन मिनट्समा लाग्छ अरे होइन तलबाट माथि आउनको लागि अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर धेरै रहेछ खेल्नको लागि मनोरञ्जन गर्नको लागि गुड थिङ भनेको चाहिँ हिउँ चाहिँ परेको छ क्या दामी असम ल अब चाहिँ फोटो खिच्नु पर्ला है फिफ्टिन फिफ्टिन मिनट्समा लाग्छ अरे होइन तलबाट माथि आउनको लागि त्यहाँदेखि यहाँनिर धेरै रहेछ खेल्नको लागि मनोरञ्जन गर्नको लागि गुड थिङ भनेको चाहिँ हिउँ चाहिँ परेको छ क्या पुर दामी असम ल अब चाहिँ फोटो खिच्नु पर्ला है ನಾವು ಇಡೀ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಟ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲೇ इसमें चौड़े रो जाने अनि त्यसपछि